Què significa la tarifació social? Doncs la tarifació social és dir, doncs d'acord amb els recursos que tenim a la ciutat i els recursos amb els que invertim a les escoles bressol, com podem tenir un sistema on cada família hagi de portar en funció de la seva situació i de la seva renda. És a dir, que passem a tenir un preu just i que cada família pagui en funció de la seva capacitat econòmica. Ara el que teníem és un únic preu no? els 289 euros quan, que inclouen l'escolarització i els àpats a l'escola, i en canvi la tarifació social és dir que cada família, en funció del tram de renda, passarà a pagar en funció de la seva capacitat.